درود دوستان انگلیسی مثل خوردن اینجاست و در خدمت شما این با درس شش از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم و پرتکرار انگلیسی که هر زبان آموز در مسیر یادگیری باید اونها رو بلد باشه و به اونها مسلط باشه همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم لغت هایی که در این سری از درس ها می آموزید لغت هایی هستند که به ترتیب تکرار و استفاده در انگلیسی لیست شدن و به همین ترتیب که جلو میریم لغتهایی رو یاد خواهید گرفت که به شدت در انگلیسی روزمره و انگلیسی کاربردی استفاده میشن و شما با یاد گرفتن اونها میتونید یک میانبر در یادگیریتون داشته باشید ضمن اینکه در این سری از درس ها ما برای هر لغت مثال خدمتتون تقدیم کردیم که شما لغت ها رو در یک عبارت یا یک جمله یاد بگیرید و همونطور که قبلا گفتیم بهترین راه یادگیری یک لغت این است که اون رو در یک عبارت یا یک جمله بیاموزید که در ذهن شما ماندگار بشه اگر این درس رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید که با subscribe کردن کانال انگلیسی مستاب خوردن و فشردن آیتم notification میتونید جز اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی به دست شما برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید همیشه گفتیم باز هم میگیم نگاه کردن این درس ها به تنهایی تاثیر زیادی در یادگیری شما نخواهد داشت مگر اینکه درست طبق روشی که داریم خدمتتون عرض میکنیم تمرین کنید و یاد بگیرید روش تمرین کردن خیلی چیز پیچیده ای نیست عجیب غریب نیست روش طبیعی یادگیری انگلیسیه هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید برای که اعتماد به نفستون بره بالا اینکه جرأت و جسارتش رو پیدا بکنید که در دنیای واقعی خودتون رو ابراز کنید و با صدای رسا بیان بکنید آن چیزی که میشنوید در این درس ها بیان بکنید با صدای رسا اجازه بدید ازولات زبانی و دهانی شما استفاده بشن به کار گرفته بشن حرکت بکنن و بیان بکنن برای اینکه تمرین بهتری داشته باشن و قویتر بشن برای بیان یک جمله یا یک عبارت انگلیسی و وقتی که بیان کردید صدای خودتون رو ضبط بکنید آن چیزی که ضبط کردید رو گوش بدید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس این خیلی مهمه که شما بتونید خودتون رو محک بزنید ببینید آن چیزی که دارید میگید چقدر متفاوت با این چیزی که در این درس داره گفته میشه نه تنها این درس هر کلیپ آموزشی که دارید استفاده میکنید و در هر سطحی از انگلیسی که هستید این کار رو برای یادگیری خودتون حتما انجام بدید همواره صدای خودتون رو موقع بیان کردن با صدای رسا ضبط بکنید با نحوه بیان در اون درسی که دارید باش تمرین میکنید مقایسه بکنید تا اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و بتونید اونها رو رفع بکنید به یاری خدا بپردازیم به درس 6 از سری درس های 4000 لغت اساسی و مهم در انگلیسی large large بزرگ وسیع پهن large This shirt is too large. This shirt is too large. This in shirt پیراهن is است too بیش از اندازه خیلی زیاد too large یعنی خیلی بیش از اندازه بزرگ This shirt is too large این پیراهن خیلی بزرگ است This shirt is too large This shirt is too large. Asia is very large. Asia is very large. Asia یعنی آسیا is است very بسیار large گسترده یا وسیع. Asia is very large. آسیا بسیار وسیع است. Asia is very large. Asia is very large. Million, million, million, million. That house costs about two million dollars. That house costs about two million dollars. That house یعنی آن خانه costs هزینه برمیداره یا ارزش داره about حدود 2 میلیون two million دلارز دلار s جمع رو در انتهای dollars دارید میبینید یه چیز مشخصیه چون عددمون جمعه و مبلغی که داریم بیان میکنیم s جمع میگیره 2 میلیون دلارز یعنی دو میلیون دلار about 2 میلیون دلارز حدود دو میلیون دلار that house آن خانه that برای اشاره به دور costs s سوم شخص گرفته به خاطر اینکه that house در اینجا فاعل مونه. that house costs about 2 million dollars آن خانه حدود دو میلیون دلار هزینه دارد that house costs about 2 million dollars that house costs about 2 million dollars There are millions of people around the city. There are millions of people around the city. There are یعنی هستند وجود دارند millions میلیون ها of people از مردم around حدود دوروبر this in city شهر around the city یعنی دوروبر این شهر there are millions of people میلیون ها نفر از مردم وجود دارند around the city دوروبر این شهر There are millions of people around the city میلیون ها نفر از مردم دوروبر این شهر هستند There are millions of people around the city There are millions of people around the city must must باید must. You must go now. You must go now. You must یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی. Go رفتن. Now اکنون. You must go. تو باید بروی. Now اکنون. You must go now. تو الان باید بروی. You must go now. You must go now. We must learn English language. We must learn English language. We must یعنی ما باید یه کاری رو انجام بدیم. ما باید learn یاد بگیریم بیاموزیم. English English یعنی زبان انگلیسی. تلفظ درستش English انگلیش نیست. English language language language نیست. language language English language زبان انگلیسی we must learn ما باید یاد بگیریم we must learn English language ما باید زبان انگلیسی یاد بگیریم we must learn English language we must learn English language home home خانه home Welcome to our home. Welcome to our home. Welcome یعنی خوش آمدگویی و در اینجا در ابتدای جمله اومده Welcome یعنی خوش آمدید to به our home our یعنی مال ما home یعنی خانه home فرقش با house اینه که home به جنبه عاطفی خانه اشاره داره یعنی جایی که دل شما اونجاست ولی house به ساختمان خونه اشاره داره welcome تلفظش رو باید دقت بکنید زمانی که میخواید W رو در welcome و کلا W رو تلفظ بکنید لبهاتون حالت لوله‌ای باید داشته باشه یا حالت بوسه انگار میخواید یکی رو ببوسید و هوا خارج میشه از دهان شما welcome پس تلفظ welcome اشتباهه welcome welcome یعنی خوش آمد گفتن to our home به خانه ما welcome to our home به خانه ما خوش آمدید welcome to our home welcome to our home It is better to go home now. It's better to go home now. It is better یعنی بهتره که این کار رو انجام بدیم. Better یعنی بهتر. To go که برویم. Home خانه. It's better to go. بهتر است که برویم home خانه It's better to go home بهتره که به خانه برویم Now اکنون It's better to go home now بهتر است که الان به خانه بروی یا بهتر است که الان به خانه برویم It's better to go home now It's better to go home now Under Under تحت زیر under A cookie is under the table. A cookie is under the table. A cookie یعنی یک کلوچه یا یه بیسکویت کوچیک is است under زیر the table اون میزه اون میز مشخص از THE استفاده شده پس اشاره داره به یک میز مشخص The table اون میز مشخص در مورد تلفظ table دقت بکنید table یا table نیست table بل بل table under the table یعنی زیر میز a cookie is under the table یک کلوچه زیر میز است a cookie is under the table a cookie is under the table All items are under a dollar. All items are under a dollar. All items یعنی همه آیتم ها، همه اجناس، همه چیزها. آیتم یعنی آیتم یا موضوع. items یعنی موضوعات یا اون چیزهایی که داره در موردش صحبت میکنه. All یعنی همه. All items یعنی همه موارد. are هستند چرا آر گفته چرا is نگفته چون all items جمعه پس از فعل جمع استفاده میکنیم under زیر a یک دلار دلار under a dollar زیر یک دلار all items are under a dollar همه موارد یا همه کالاها زیر یک دلار هستند all items are under a dollar all items are under a dollar water water آب water oil will float on water oil will float on water oil یعنی نفت یا روغن will خواهد float float یعنی معلق شدن شناور شدن on روی water آب Oil will float on water. روغن روی آب شناور خواهد شد. Oil will float on water. Oil will float on water. This glass contains water. This glass contains water. This glass یعنی این لیوان glass یعنی لیوان همچنین به معنی شیشه همچنین اگر جمع بسته بشه یعنی بشه glasses میشه عینک چون عینک دو تا چشم داره دیگه This glass یعنی این لیوان contains یعنی شامل میشه دربر داره contains چرا اس گرفته به خاطر اینکه this glass در اینجا فایل جمله است This glass contains این لیوان دربر دارد water آب This glass contains water این لیوان آب در بردارد یا این لیوان در داخلش آب است. This glass contains water. This glass contains water. room room اتاق فضا room Where is room 115? Where is room 115? Where is یعنی کجاست Where یعنی کجا یا جایی که Where is یعنی کجاست Room اتاق 115 115 در مورد تلفظ 15 دقت بکنید استرس روی بخش دوم یعنی روی تین همیشه عددهای بین 13 تا 19 رو حواستون باشه استرس رو روی بخش دوم بذارید که مشخص بشه 15 یعنی 15 115 یعنی 115 Where is room 115 اتاق شماره 115 کجاست Where is room 115 Where is room 115 Someone entered the room. Someone entered the room. Someone یعنی فردی. One یعنی یکی یا یک فرد. Some یعنی بعضی. Someone یعنی یه فردی. فردی که نمیدونیم کیه. فرد نامشخص. Entered یعنی وارد شد. گذشته فعل enter. Entered پس با ایدی به زمان گذشته برده شده. Someone entered یعنی یه نفر وارد شد. the room اون اتاقه someone entered the room فردی وارد اتاق شد someone entered the room someone entered the room write write نوشتن write Write your name and address in full. Write your name and address in full. Write یعنی نوشتن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بنویس your مال شما your name نام شما and و address address یعنی آدرس in full به صورت کامل full پس شد کامل تلفظ درستش full Full نیست full full name and address یعنی نام و آدرس write your name and address in full اسم و آدرستان را به صورت کامل بنویسید write your name and address in full write your name and address in full Julie writes for a magazine. Julie writes for a magazine. جولی یعنی خانومی به نام جولی رایتس می نویسد اس سوم شخص گرفته چون جولی فاعل جمله سوم شخصه فور برای مگزین مگزین یعنی مجله فور a magazine یعنی برای یک مجله جولی writes فور a magazine جولی برای یک مجله مطلب می نویسد جولی writes فور a magazine جولی writes for a magazine mother mother مادر mother My mother cannot come My mother cannot come My mother یعنی مادر من در مورد تلفظ th در mother دقت بکنید حالت دوم از تلفظ th یعنی زبونتون زیر نیش دندونه بالا سعی میکنید بگید ز ز زنبور میشه the the mother mother یعنی مادر can't یا cannot یعنی نمیتواند come بیاید cannot come یعنی نمیتواند بیاید my mother cannot come مادرم نمیتواند بیاید my mother cannot come My mother cannot come. You remind me of my mother. You remind me of my mother. You remind me یعنی تو مرا به یاد چیزی می اندازی. Of my mother. Remind me of یعنی به یاد چیزی منو میندازی به یاد اون چیزه my mother مادرم you remind me of my mother شما مرا به یاد مادرم می اندازید. You remind me of my mother. You remind me of my mother. Area Area منطقه هیته Area This area is quiet now. This area is quiet now. This یعنی این area منطقه یا محدوده یا هیته is است quiet quiet یعنی ساکت now اکنون This area is quiet now. این منطقه الان ساکت است. This area is quiet now. This area is quiet now. Software is my area of expertise. Software is my area of expertise. software یعنی نرم افزار is است my area هیته من of as expertise expertise یعنی تخصص area of expertise یعنی هیته تخصص software is my area of expertise نرم افزار هیته تخصص من است software is my area of expertise software is my area of expertise نشنال نشنال ملی نشنال جکسن بیکیم ای نشنال هیرو جکسن بیکیم ای نشنال هیرو جکسن یعنی یه آقایی به نام جکسن بیکیم شد بیکیم گذشته یه فعل بیکام میشه بیکیم یک فعل بیقاعده است و زمان گذشتهش میشه بیکیم یک national ملی hero hero یعنی قهرمان national hero یعنی قهرمان ملی Jackson became a national hero. Jackson قهرمان ملی شد. Jackson became a national hero. Jackson became a national hero. Hunting is not allowed in national parks. Hunting is not allowed in national parks. Hunting یعنی شکار. Hunt یعنی شکار کردن فعلش و hunting حالت اسمیه. با ing به حالت اسمی برده شده. Hunting یعنی شکار. Is not allowed. اجازه داده نشده. حالت مجهوله. Is not allowed. Allow یعنی اجازه دادن. Allowed یعنی اجازه داده شده. Is not allowed یعنی اجازه داده نشده. In در national parks پارک های ملی national یعنی ملی hunting is not allowed شکار اجازه داده نشده یا ممنوع است in national parks در پارک های ملی hunting is not allowed in national parks شکار در پارک های ملی ممنوع است hunting is not allowed in national parks hunting is not allowed in national parks money money پول money Do you want some money? Do you want some money? Do you want یعنی آیا شما میخواهید You want یعنی شما میخواهید Do وقتی در ابتدا اومده حالت سوالی با فعل کمکی Do سوالی شده Do you want یعنی آیا می خواهید some مقداری money پول some money یعنی یکم پول مقداری پول Do you want some money آیا مقداری پول می خواهید Do you want some money Do you want some money Do not waste your money. Don't waste your money. Do not waste یعنی هدر نده waste یعنی هدر دادن از بین بردن Do not یعنی انجام نده این کارو Do not waste یا don't waste یعنی هدر نده مزمهل نکن Your money پولت Don't waste your money پولت را هدر نده Don't waste your money Don't waste your money story story داستان ماجرا جریان story What is the story? What's the story? What is یعنی چه است یا کدام است The story اون داستانه story یعنی داستان یا ماجرا the story یعنی اون ماجرای مشخص که داری در موردش صحبت میکنی دقت بکنید دوستان تلفظ story یعنی داستان یا ماجرا و در اینجا یک THE هم اضافه شده بهش THE اشاره میکنه به اون داستان و ماجرایی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم ماجرا و کدوم داستانه همچنین در مورد تلفظ story دقت بکنید استوری نیست story The story میبینید که THE میچسبه به story میشه The story یعنی اون داستانه اون ماجراهه What's the story؟ جریان چیست؟ داستان چیست؟ What's the story? What's the story? I do not think Emma's story is true. I don't think Emma's story is true. I do not think یعنی من فکر نمی کنم اما apostrophe s و چیز بعدی یعنی اون چیزی که مربوط به اماس اون چیزی که مال اماس در اینجا اما apostrophe s story یعنی داستان اما Emma's story یعنی داستان اما و همونطور که میبینید کلمه اول با اس تموم میشه بعدی با s شروع میشه یه دونه s بیشتر بیان نمی کنید و نوید یعنی میشه Emma's story Emma's story یعنی داستان اما is true راسته I don't think من فکر نمی کنم Emma's story is true داستان اما حقیقت داشته باشد یا داستان اما درست باشد I don't think Emma's story is true من فکر نمی کنم داستان اما درست باشد. I don't think Emma's story is true. I don't think Emma's story is true. young young جوان young You are always young enough to learn. You're always young enough to learn. You are یعنی شما هستی یا تو هستی. Always همواره. Young جوان. Enough کافی. Young enough یعنی به اندازه کافی جوان. به اون اندازه که لازمه جوان هستی. To learn که بیاموزی. Learn یعنی آموختن یاد گرفتن. You are always young. تو همیشه جوانی. Enough به اندازه کافی. To learn که یاد بگیری. you're always young enough to learn تو همیشه به اندازه جوان هستی که بیاموزی you're always young enough to learn you're always young enough to learn Young people like pop music. Young people like pop music. یانگ یعنی جوان پیپل افراد مردم یانگ پیپل یعنی جوانان افراد جوان لایک like, دوست دارند پاپ که میشه پاپ یا پاپیولار میوزیک موسیقی پاپ music یعنی موسیقی پاپ یانگ people افراد جوان لایک like, دوست دارند پاپ میوزیک موسیقی پاپ رو یانگ people لایک پاپ میوزیک افراد جوان موسیقی پاپ دوست دارند Young people like pop music Young people like pop music Fact Fact حقیقت واقعیت Fact That fact cannot be denied. That fact can't be denied. That fact یعنی آن حقیقت Fact گفتیم که یعنی واقعیت یا حقیقت cannot نمیتواند be denied deny یعنی نادیده گرفتن be denied یعنی نادیده گرفته cannot be denied یعنی نمیتواند نادیده گرفته شود that fact can't be denied آن حقیقت نمیتواند نادیده گرفته شود that fact cannot be denied That fact cannot be denied. This story was based on fact. This story was based on fact. This story یعنی این داستان was بود based on یعنی بر پایه fact یعنی حقیقت یا واقعیت based on fact یعنی بر پایه حقیقت This story این داستان was بود based on بر اساس fact حقیقت This story was based on fact این داستان بر اساس واقعیت بود This story was based on fact This story was based on fact Month Month ماه month You have two months to finish the job. You have two months to finish the job. You have یعنی شما دارید two months two months یعنی دو ماه در مورد تلفظ th در month دقت بکنید که زبون زیر یعنی پشت دندونه بالا سعی میکنید بگید سه مثل three months یعنی ها two months یعنی دو ماه to به منظور finish پایان دادن در مورد تلفظ فنش دقت بکنید فینیش نیست فنش پایان بدی به اتمام برسونی the job اون کاره رو اون کاری که در موردش داریم صحبت میکنیم you have two months تو دو ماه داری to finish the job که کار رو تمام بکنی you have two months to finish the job دو ماه فرصت داری که کار را به اتمام برسانی you have two months to finish the job you have two months to finish the job We will be in Canada next month. We will be in Canada next month. We will یعنی ما خواهیم یه کاری انجام بدیم حالت آینده ساده We will be ما خواهیم بود be یعنی بودن یا شدن In Canada در کانادا Next بعدی یا آینده Month ماه Next month یعنی ماه آینده We will be ما خواهیم بود In Canada در کانادا Next month ماه آینده We will be in Canada next month ماه آینده ما در کانادا خواهیم بود We will be in Canada next month We'll be in Canada next month Different Different مختلف اختلاف متفاوت different. Emily is entirely different from her sister. Emily is entirely different from her sister. Emily یعنی یه خانومی به نام امیلی is است entirely entirely یعنی کلن به طور کلی different متفاوت from as her sister خواهرش خواهر اوی خانم her یعنی اوی خانم کیو داره میگه امیلی her sister یعنی خواهر امیلی Emily is entirely different امیلی کلن یا به طور کلی متفاوت است from as her sister خواهرش Emily is entirely different from her sister امیلی به کلی با خواهرش متفاوت است Emily is entirely different from her sister Emily is entirely different from her sister. My camera is different from yours. My camera is different from yours. My camera یعنی دوربین من. Camera یعنی دوربین. Is است different متفاوت from as yours مال تو. My camera is different. دوربین من متفاوت است from yours از مال تو My camera is different from yours دوربین من با دوربین شما متفاوت است My camera is different from yours My camera is different from yours lot lot خیلی بخش زیاد قطعه قسمت lot There were a lot of people in the party. There were a lot of people in the party. There were یعنی آنجا وجود داشتن Were گذشته فعل are There یعنی آنجا There were یعنی آنجا بودند A lot بسیاری lot گفتیم یعنی خیلی A lot یعنی خیلی A lot of یعنی بسیاری از چیزی People یعنی افراد A lot of people یعنی بسیاری از افراد In the party در اون مهمانیه در اون جشنه There were a lot of people in the party خیلی از مردم در جشن بودند there were a lot of people in the party there were a lot of people in the party We can go to the parking lot. We can go to the parking lot. We can یعنی ما می توانیم go برویم to به the parking lot lot یعنی بخش parking lot یعنی قسمت پارک یا بخش پارکینگ the parking lot THE داره اشاره میکنه به اون قسمت پارکینگ مشخص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدومه We can go to the parking lot ما می به قسمت پارکینگ برویم We can go to the parking lot We can go to the parking lot study study مطالعه کردن درس خواندن study You can study here. You can study here. You can تو می توانی study مطالعه کردن یا درس خواندن here اینجا You can study here شما اینجا می توانید مطالعه کنید You can study here You can study here. When do you study? When do you study? When یعنی چه موقع یا وقتی که do you شما انجام میدید حالت سوالی با فعل do سوالی کرده study مطالعه کردن do you study یعنی آیا شما مطالعه میکنید when یه چه موقع بهش اضافه کرده when do you study شما چه موقع مطالعه میکنید when do you study when do you study book book کتاب رزرو کردن book Where is my book? Where's my book? Where is یعنی کجاست My مال من book کتاب Where's my book? کتاب من کجاست Where's my book? Where's my book? I want to book a room in your hotel. I want to book a room in your hotel. I want یعنی من میخواهم I want to یعنی من میخواهم که یه کاری انجام بدم book کتاب یا در اینجا رزرو کردن a room یک اتاق in your hotel در هتل شما I want to book a room in your hotel من میخواهم اتاقی در هتل شما رزرو کنم I want to book a room in your hotel I want to book a room in your hotel آی آی چشم آی Emma has brown eyes. Emma has brown eyes. اما یعنی خانومی به نام اما مشخص حرف اول باید به صورت بزرگ نوشته بشه هز دارد به این دلیل از هز استفاده کردیم و نه از have چون فاعلمون سوم شخص مفرده براون یعنی قهوه‌ای دوستان تلفظش براون نیست براون بین بی و آر صدایی نیست پس بی صداست و ما بی صدا تلفظ میکنیم brown یعنی قهوه‌ای eyes چشمان میبینید که s جمع گرفته eye. eye یعنی چشم eyes یعنی چشمان Emma has brown آیز. اما چشمهای قهوه‌ای دارد Emma has براون آیز. Emma has براون آیز. Close your eyes and take a rest. Close your eyes and take a rest. Close یعنی بستن با این تلفظ close your مال تو eyes چشمان and و take a rest take a rest عبارتی است به معنی استراحتی بکن یا استراحت بکن close your eyes and take a rest چشمهایت را ببند و استراحت کن close your eyes and take a rest close your eyes and take a rest job job کار شغل وظیفه job Did you finish the job? Did you finish the job? Did you یعنی آیا فلان کارو کردی با did و گذشته فعل do سوالی شده Did you یعنی آیا تو فلان کارو کردی Finish Finish یعنی پایان رساندن به اتمام رساندن The job اون کاره رو Did you finish the job آیا کار را به اتمام رساندی Did you finish the job Did you finish the job How do you like your new job? How do you like your new job? How یعنی چگونه یا چطور Do you like یعنی آیا تو دوست داری Your مال تو New جدید Job شغل یا کار New job شغل جدید How do you like یعنی نظرت چیه چطور دوستش داری فلان چیزو مثلا Your new job شغل جدیدت How do you like your new job کار جدیدت را چطور یا چقدر دوست داری؟ How do you like your new job? How do you like your new job? word word حرف کلمه word What does this word mean? What does this word mean? What یعنی چه does فعل کمکی برای سوالی کردن و به این دلیل از does استفاده کردیم چون فاعلمون this word در این جمله است this word یعنی این کلمه mean معنی میده حالا بعضیا میگن چرا mean اس سوم شخص نگرفته چون از فعل کمکی does استفاده کردیم what does this word mean این کلمه چه معنی دارد what does this word mean What does this word mean? Can I have a word with you? Can I have a word with you? Can I یعنی آیا میشه آیا میتونم من have داشته باشم a word یک کلمه و یا یک حرف Can I have a word یعنی آیا میتونم یه حرفی سخنی داشته باشم with you با شما Can I have a word with you آیا میتوانم حرفی یا سخنی با شما داشته باشم Can I have a word with you? Can I have a word with you? Though Though اگرچه ولو اینکه به هر حال Though Thanks though Thanks though Thanks که یعنی سپاس یا سپاسگزاری متشکرم though یعنی به هر حال thanks though ممنون به هر حال کاربردش جاییه که مثلا طرف یک درخواستی رو نتونسته انجام بده یا شما چیزی خواستی طرف اونجوری که خواستید نتونسته انجامش بده بعد شما میگید ممنون به هر حال مثلا رفتید یه مغازه به طرف گفتید فلان چیزو دارید بعد طرف میگه نه نداریم بعد شما میگید thanks though ممنون به هر حال thanks though ممنون به هر حال Thanks though. Thanks though. We have not seen Mori for years though. We haven't seen Mori for years though. We یعنی ما have not seen یعنی ندیده ایم موری موری رو موری اسم خاص حرف اول به صورت بزرگ نوشته میشه for years به مدت سالیان years یعنی سالها year یعنی سال years یعنی سالها though به هر حال we haven't seen Mori for years though ما موری را به مدت سالها ندیده ایم به هر حال we haven't seen Mori for years though we haven't seen Mori for years though business business تجارت بیزنس حرفه داد و ستد شغل business What business are you in? What business are you in? What business یعنی چه شغلی، چه داد و ستتی، چه تجارتی. What چه بزنس داد و ستد یا حرفه Are you آیا شما هستید in داخلش What business are you in شما در چه حرفه یا در چه تجارتی هستید What business are you in What business are you in How is your business How is your business How یعنی چگونه یا چطور is است your مال تو business بیزنس یا حرفه یا شغل How is your business شغل یا بیزنس شما چطور است How is your business How is your business issue issue موضوع مسئله مشکل issue Pollution is a major issue nowadays. Pollution is a major issue nowadays. Pollution یعنی آلودگی is است a major یک اصلی issue مسئله یا مشکل nowadays یعنی این دو روز زمانه یا این روزها pollution is a major issue nowadays امروزه آلودگی یک مسئله اصلی است pollution is a major issue nowadays Pollution is a major issue nowadays. How do you feel about the issue? How do you feel about the issue? How do you feel یعنی شما چطور حس میکنید چه حسی دارید about در مورد the issue در مورد اون مسئله که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel چه حسی دارید about the issue در مورد اون مشکله How do you feel about the issue چه حسی نسبت به مسئله دارید How do you feel about the issue How do you feel about the issue side side سمت طرف side Park your car on the other side. Park your car on the other side. Park یعنی پارک کردن your مال شما car ماشین یا خودرو on در the other side اون سمت other یعنی دیگر side یعنی طرف the other side یعنی اون طرف Park your car on the other side ماشینتان را آن سمت پارک کنید Park your car on the other side. Park your car on the other side. The problem is this side of the wall. The problem is this side of the wall. The problem یعنی اون مسئله is است This side This یعنی این side یعنی طرف This side یعنی این طرف That side میشه آن طرف Of as The wall اون دیواره اون دیواره مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم This side of the wall یعنی این طرف دیوار That side of the wall یعنی آن طرف دیوار The problem is this side of the wall مشکل این طرف دیوار است The problem is this side of the wall The problem is this side of the wall. Kind. Kind. No. Mehban. Kind. You are so kind. This is kind of you. You are so kind. This is kind of you. You are یعنی شما هستید so بسیار kind مهربان You are so kind یعنی شما بسیار مهربانید This is این چیزی که داری میگی این is است kind مهربانی of you از شما kind of you یعنی مهربانی شما This is kind of you این از مهربانی شماست You are so kind This is kind of you شما بسیار مهربانید این از مهربانی شماست You are so kind. This is kind of you. You are so kind. This is kind of you. What kind of car do you drive? What kind of car do you drive? What kind یعنی چه نوعی of car از ماشین Do you drive آیا شما رانندگی می کنید drive یعنی رانندگی کردن پس تلفظ درستش درایو نیست Drive یعنی رانندگی کردن به این دلیل که بین دی و آر صدایی وجود نداره What kind of car do you drive چه نوع ماشینی سوار می شوی یا چه نوع ماشینی میرانی What kind of car do you drive What kind of car do you drive four four چهار four A square has four sides. A square has four sides. A یعنی یک square یعنی مربع has دارد چرا گفتیم has و نگفتیم have به این دلیل که a square فاعل جمله است has دارد four چهار sides side که یعنی طرف یا وجه و sides یعنی اطراف یا وجه ها یا زل ها a square has four sides یک مربع چهار وجه یا چهار زل دارد a square has four sides a square has four sides Let us meet at four o'clock. Let's meet at four o'clock. Let us یعنی به ما اجازه بده یا خیلی مخفف let's به ما اجازه بده یا بیا فلان کار رو بکنیم کدوم کار meet ملاقات کردن at در four چهار o'clock تلفظ درستش رو یاد بگیرید o'clock نیست o'clock یعنی برای اشاره به ساعت وقتی که رأس ساعت رو بخواید بگید یا ساعت بدون خورده رو اشاره بکنید از اوکلاک استفاده میکنید 4 o'clock یعنی ساعت چهار Let's meet بیا ملاقات کنیم بیا همدیگر رو ببینیم At four o'clock در ساعت چهار Let's meet at four o'clock بیا ساعت چهار دیدار کنیم یا همدیگر را ببینیم Let's meet at four o'clock Let's meet at four o'clock head head سر جلو head Put this hat on to keep your head warm. Put this hat on to keep your head warm. Put یعنی قرار بده یا بگذار. This in hat کلاه on. put on با همیشه پوشیدن یا گذاشتن مثلا چیزی به سر در اینجا put this hat on یعنی این کلاه رو بپوش یا به سرت بذار to به منظور keep نگه داشتن یا حفظ کردن your مال تو head سر warm warm یعنی گرم to keep your head warm یعنی که سرت رو گرم کنی put this hat on این کلاه رو بذار سرت to keep your head warm تا سرت رو گرم نگه داره put this hat on to keep your head warm این کلاه را بگذار تا سرت را گرم نگه دارد put this hat on to keep your head warm Put this hat on to keep your head warm. Can I speak to the head nurse? Can I speak to the head nurse? Can I speak یعنی آیا میشه من صحبت بکنم؟ I can speak یعنی من میتونم صحبت بکنم و can وقتی میاد این ور سوالی میشه. Can I speak یعنی آیا میشه من صحبت بکنم to با the head nurse. nurse یعنی پرستار، head یعنی سر یا اون کسی که رئیس پرستاراست. Can I speak to the head nurse? آیا من میتوانم با سرپرستار صحبت کنم؟ Can I speak to the head nurse? Can I speak to the head nurse? Far, far, dur, far. We are far from home now. We are far from home now. We are ما هستیم far دور from as far from یعنی دور از home خانه now اکنون We are far from home now. اکنون ما از خانه دوریم. We are far from home now. We are far from home now. It is not too far. It is near. It's not too far. It's near. It is یعنی آن است not too far not برای منفی کردن تو یعنی بیش از حد یا خیلی زیاد far دور too far یعنی خیلی دور not too far یعنی نه خیلی دور It is near near یعنی نزدیک It's not too far خیلی دور نیست It's near نزدیک است It's not too far It's near آن خیلی دور نیست نزدیک است It's not too far, it's near. It's not too far, it's near. Black, black, siyah, black. Do you like black cats? Do you like black cats? Do you like یعنی آیا شما دوست دارید You like شما دوست دارید یا خوشتون میاد Do سوالیش میکنه در ابتدای جمله میاد Do you like آیا خوشت میاد آیا دوست داری Black سیاه Cat گربه ها در مورد تلفظ black دقت کنید دوستان بلک نیست بین B و L صدایی ما نداریم پس طبیعتا نباید صدای A اضافه بکنیم Black یعنی سیاه black cats یعنی گربه های سیاه Do you like black cats? آیا شما گربه های سیاه را دوست دارید؟ Do you like black cats? Do you like black cats? I would like a black coffee, please. I would like a black coffee, please. I would like یا I'd like یعنی من میخواهم من مایلم داشته باشم A یک بلک سیاه کافی قهوه black کافی یعنی قهوه خیلی قلیز یا قهوه‌ای که افزودنی نداشته باشه خیلی قلیز و سیاه باشه Please لطفاً I'd like a black coffee please من یک قهوه سیاه یا قهوه قلیز میخواهم لطفاً I'd like a black coffee please I'd like a black coffee, please. Long long طولانی طویل طول long It has a long story. It has a long story. it has یعنی آن دارد یا اون ماجرایی که داریم در موردش صحبت میکنیم it has اون دارد a یک long طولانی story story یعنی ماجرا داستان a long story یعنی یک داستان مفصل یا یک داستان طولانی it has a long story آن ماجرا داستانی طولانی دارد یا داستانش مفصل است it has a long story It has a long story. How long does it take? How long does it take? How یعنی چقدر یا چگونه long زمانی که طول میکشه یا طولانی How long یعنی چقدر طولانی چقدر زمان میبره داز فعل کمکی برای سوم شخص به این دلیل که اشاره میکنه به it به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه take یعنی در برداشتن یا زمان بردن در اینجا how long does it take یعنی چقدر زمان میبره چقدر طول میکشه how long does it take چقدر طول میکشد یا چقدر زمان میبرد how long does it take how long does it take both both هر دو both both of you stop it both of you stop it both یعنی هر دو of از you شما both of you یعنی هر دوی شما stop یعنی متوقف کردن تمام کردن it اون ماجراهه مثلا دو تا پسر بچه دارن با هم دعوا میکنن شلوغ میکنن بعد شما میگید both of you هر دوی شما stop it تمومش کنید در مورد تلفظ stop هم باید دقت بکنید stop نیست stop stop stop یعنی متوقف کردن stop it یعنی اون رو متوقف کنید بس کنید تمومش کنید both of you stop it هر دوی شما تمامش کنید both of you stop it both of you stop it Both of us were going to the party. Both of us were going to the party. Both یعنی هر دو of us از ما. Both of us یعنی هر دوی ما. Were going داشتیم میرفتیم. Were going گذشته are going. Both of us were going. هر دوی ما داشتیم میرفتیم. گذشته استمراری. To به the party به اون میهمانیه. Both of us were going to the party. هر دوی ما داشتیم به میهمانی میرفتیم. Both of us were going to the party. Both of us were going to the party. Little, little, کوچک کم, اندک. Little. Please give me just a little. Please give me just a little. Please یعنی لطفاً give بدهید دادن می به من just فقط a little یک کمی Please give me just a little Just a little یعنی فقط یک کمی Please give me یعنی لطفاً به من بدهید Please give me just a little لطفاً به من فقط یک کمی بدهید Please give me just a little Please give me just a little A little bird told me. A little bird told me. A little یعنی یه دونه کوچک. Bird پرنده. تلفظ درستش bird یعنی پرنده. told یعنی گفت گذشته tell می به من a little bird یعنی یه پرنده کوچیک told me به من گفت این معادل اصطلاح کلاقه بهم گفت تو فارسیه a little bird told me یک پرنده کوچک به من گفت یا کلاقه بهم گفت a little bird told me A little bird told me House House خانه ساختمان House I am looking for a house. I'm looking for a house. I am looking یعنی من دارم نگاه میکنم ساختار حال استمراری I'm looking for یعنی من به دنبال چیزی دارم میگردم این ساختار خیلی تو انگلیسی استفاده میشه نه تنها این ساختار کل جملاتی که تو این درس ها خدمت شما تقدیم میکنیم همشون کاربردی همشون واقعی همشون استفاده میشن و لازمه که اونها رو یاد بگیرید I'm looking for من به دنبال چی دارم میگردم A house یک ساختمان یک خانه I'm looking for a house من دارم دنبال یک خانه میگردم I'm looking for a house I'm looking for a house Come to my house at 8 Come to my house at 8 Come یعنی بیا to به my house خانه من ساختمان من at در 8 8 یعنی 8 و منظور اینجا ساعت 8 Come to my house به خانه من بیا به ساختمان خانه من بیا at 8 در ساعت 8 Come to my house at 8 ساعت 8 به خانه من بیایید Come to my house at 8 Come to my house at 8 Yes Yes بله yes. I said yes. I said yes. I said گذشته I say say یعنی گفتن I said یعنی من گفتم yes بله I said yes گفتم بله I said yes I said yes Yes I love Emma so much. Yes, I love Emma so much. Yes یعنی بله I love Emma من به اما عشق میورزم یا عاشق اما هستم so much چنین زیاد یا خیلی زیاد Yes I love Emma so much بله من خیلی عاشق اما هستم Yes I love Emma so much Yes I love Emma so much Since Since از آن موقع از جایی که از آنجا که since We lived here since 2009 We lived here since 2009 We یعنی ما lived زندگی کردن در زمان گذشته یعنی زندگی کردیم here اینجا since از اون موقع 2009 سال 2009 since 2009 یعنی از سال 2009 we lived here since 2009 ما از سال 2009 اینجا زندگی کردیم we lived here since 2009 We lived here since 2009. Since you have asked, I will tell you. Since you have asked, I will tell you. Since در اینجا یعنی از جایی که به این دلیل که چون که you have asked تو درخواست کرده ای گذشته کامل you have asked تو درخواست کرده ای I will من خواهم tell گفت you به تو I will tell you یعنی من به تو خواهم گفت Since you have asked از اونجایی که پرسیده ای به این دلیل که پرسیده ای Since you have asked I will tell you از آنجایی که پرسیده ای من به تو خواهم گفت Since you have asked I will tell you Since you have asked I will tell you Provide Provide تهیه تدارک دیدن provide All meals are provided by mom. All meals are provided by mom. All یعنی همه meals جمع میل یعنی وعده های غذایی are هستند provided are provided یعنی تدارک دیده شده اند ساختار مجهوله All meals are provided همه غذاها تهیه شده اند by توسط mom مامان All meals are provided. همه غذاها تهیه شده اند. By mom. توسط مادر. All meals are provided by mom. همه غذاها توسط مامان تهیه شده اند. All meals are provided by mom. All meals are provided by mom. We will provide all the things you need. We will provide all the things you need. We will provide یعنی ما تهیه خواهیم کرد تدارک خواهیم دید ساختار آینده ساده است all همه the things اون چیزایی که you need تو لازم داری all the things you need یعنی کل چیزایی که تو لازم داری we will provide ما تدارک خواهیم دید all the things you need همه چیزهایی که شما نیاز دارید we will provide all the things you need ما کل چیزهایی که شما نیاز دارید را تدارک خواهیم دید. We will provide all the things you need. We will provide all the things you need. Service Service سرویس سرویس کردن Service There is a limited bus service on Sundays. There is a limited bus service on Sundays. There is یعنی آنجا وجود دارد a یک limited limit یعنی محدود limited یعنی محدود شده باس اتوبوس سرویس سرویس هم که یعنی سرویس باس سرویس یعنی خدمات اتوبوس یا سرویس اتوبوس آن در ساندیز ساندیز یعنی یک شنبه ها There is a limited bus service on Sundays. یک شنبه ها سرویس اتوبوس محدودی وجود دارد. There is a limited bus service on Sundays. is a limited bus service on Sundays. We complained about the poor service. We complained about the poor service. We یعنی ما complain یعنی شکایت کردن گلایه کردن و در اینجا ایدی گرفته حالت گذشته We complained یعنی ما گلایه کردیم about درباره یا در مورد the poor service poor یعنی فقیر اما در اینجا یعنی ضعیف the poor service یعنی سرویس ضعیف یا سرویس خیلی ناچیز یا سرویسی که کیفیت نداره we complained about the poor service ما درباره سرویس ضعیف شکایت کردیم we complained about the poor service we complained about the poor service خدا قوت آفرین بر شما تا اینجای درس شش از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم انگلیسی رسیدیم با هم تمرین کردیم و اونهایی که تمرین کردن و واقعا در قسمت کامنت نوشتن و البته باید صدای خودتون رو ضبط می کردید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه می کردید آنچه در ابتدای این کلیپ خدمت شما بیان شد دوستان این کلیپ ها و این درس ها رو دقیقا به سان یک کلاس آموزشی بگیرید و جدی باهاش کار کنید جدی باهاش تمرین کنید همونطوری که میگیم اگر لازمه در قسمت کامنت بنویسید مثال ها رو برای اینکه بتونید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا نشون بدید که در دنیای واقعی هم میتونید جملات رو بیان بکنید و البته باید صدای خودتون رو ضبط بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس یا هر کلیپ آموزشی که تمرین میکنید مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیان و تلفظتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفت بکنید روش طبیعی یادگیری زبان همینه کاری که یک کودک انجام میده و اون کودک دنیای اطرافش دوستاش پدر مادرش مربی و معلمش هستن و در حال حاضر که شما یک فرد عاقل و بالغ هستید این درس و این کلیپ میتونه برای شما معلم شما باشه به شرطی که طبق روشی که داریم بهتون میگیم تمرین بکنید و روش تمرینتون رو منطبق بر این روش کنید در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده میفرمایید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان که ما را همراهی میکنید، حمایت میکنید و انگلیسی مثل آب خوردن رو به دیگران هم معرفی میکنید تا اونها هم بتونن استفاده بکنن و رشد بکنن. آرزوی ما برای شما و خانواده محترم و عزیزتون تندرستی و خورسندی و شادکامی است در هر کجای دنیا که هستید.